знаете, что после того, как народовольцев, после того, как был арестован э, Герман Лопатин, да, были массовые аресты, организации народовольцев были ослаблены здесь, и начало развиваться социал-демократическое движение, о котором я буду говорить. Развивалось оно два яха. То есть два источника везде составлены эффект. С одной стороны рабочие кружки, с другой стороны студенческие э, группы Рабочие кружки возникали в Санкт-Петербурге, начиная с, может быть, 83 или 84 -го года. Всегда здесь самый период реакции было до 10 кружков. Это кружок Афанасьева, кружок Шугунова, не того как Шугунова, который известный э, народовольц, народовольц писатель, а рабочего Шугунова. И еще несколько кружков. Кружок Крючкова. Это были группы человек по 10. В основном, ну, за исключением Афанасьева, который был ткач, который я потом Федор, Федор Афанасьев, потому что я еще Егор Афанасьев, Ротыгин о том специально скажу, это были в основном рабочие металлисты. Надо сказать, что разница между городскими и фабричными рабочими в Санкт-Петербурге была огромная. Ну, в зарплате, конечно, в образе жизни. Ткач э, получал здесь до 7 рублей в месяц. А, например, э, Бабушкин, который был металлистом, зарабатывал 8 рублей. В этом смысле часто рабочие металлисты говорили, что им ближе интеллигенция, ближе разночинцы, то есть им легче работать со студентами, чем работать с фабричными рабочими, настолько разные были их условия жизни. Почти все кружки, ну за исключением кружка Карелина вот, э, они были в основном э, из рабочих металлистов. И рабочие, они искали идеи очень сильно, искали выход на интеллигенцию, и искали способы самообразования. Надо сказать, что в Санкт-Петербурге рабочие в среднем были весьма образованы. Грамотно. Э, грамотность здесь была среди рабочих всего 100%. Где-то, правда, где-то, по-моему, в третьем году, ну, это там, меньше, 60% в целом по России среди квалифицированных В это время ну, была промышленная революция, как вы знаете, гигантский приток западного капитала сюда, вот светского, немецкого, американского. Э, и многие рабочие, многие капиталисты, не многие, некоторые капиталисты считали, что повышение образования рабочих это на самом деле прогрессивно. То есть это позволяет дешев, более, ну, иметь более квалифицированный рабочий класс. Стали возникать рабочие школы тоже. Возникать рабочие школы это не то слово, потому что царское правительство должно было дать разрешение на создание рабочих школ. А оно долго не давало. Лишь э, в 93 году были согласованы рабочие школы, три рабочие школы э, на Буховской стороне известная, рабочая школа э, на водном канале, еще несколько рабочих школ, где одна, одна причем одна рабочая школа на Обуховской в Нижневецком районе была открыта двое воскресные вечерние ну, вечерние а вечернюю школу невозможно были, потому что рабочий день был до 7 часов. Э, В субботу работали там 4. Э, воскресная И вот рабочие, они всячески искали контакты с интеллигенцией. Получалось не очень, потому что э, как только студент, например, левый, он начинал ходить в рабочий кружок, его обычно арестовывали. Были случаи, когда какой-нибудь рабочий кружок за год э, семь, семь преподавателей менялось и жали. Как сказать легальные? Нет, они, конечно, нигде не были зарегистрированы. Просто никто не может... Действительно, режим, особенно в 70-е годы, был очень жесткий. Но просто так рабочим встречаться было можно. Но они встречаются в квартирах у кого-то, до тех пор, пока там нет студента, это между прочим, огромная проблема. Студенты, они обязаны были носить форму. У большинства студентов по причине беды никакой другой одежды не было. В форме они идти не могли в рабочие кварталы, поэтому э, у каждой студенческой группы был один, один картуз, один, значит, это для, значит, людей, одна, одна, одни штаны, одна, значит, это, тужурка для ведения партийной работы. Ну, понятно. Ну, как минимум проверки и прочее ты уже не дойдешь до адреса. Студентов давали в солдат, высылали. Э, рабочих тоже высылали, причем говорят, как ни странно. Было несколько. Во-первых, э, если мы говорим о кружках, до, до э, Союза борьбы за освобождение рабочего класса, то в первую очередь, ну, наверное, там, ну, сказать, я быстро скажу о кружке Тачистского. Вообще, вы знаете, история повторяется два раза. Первый раз трагедии, там, второй как факт. Вот все, что было в э, начале, в конце 90-х годах 20, 19 века, было потом в 90-20-х, только как факт. Потому что в 10 раз ниже все было, а так все было. Тачистский, он был сам из э, с, с Урала. Отец у него был полковник, он э, поссорился с отцом, пошел в мастерские, потом приехал в Петербург, стал рабочим. Как теперь говорят, это пролетарий, хоккеист. То есть ходил в опорках, он был квалифицированный рабочий, потому что он э, ну, образованный был, он гимназию почти кончил. Металлист. Он ходил в опорках, в каких-то нелепых штанах, в ванном картузе. Принципиально э, от, отрицал. У ну, него была своя группа, несколько рабочих кружков. Он в разных местах работал, работал на Адмиралтействе, работал здесь на русской стороне, работал в Колпино пытался работать. Э, и эти кружки у него, было, он, у него был, он был помешан на конспирации. Очень был, очень тщательно вперед. Он, также у него была черта, почему он стал демократом называют, он был ярый противник террора. До того доходило, а это был ключевой вопрос э, в конце 80-х. Ты за террор, ты против террора. То есть это вот последнее крупное выступление, когда Граит, это брат Ленина, да, Ленин, Андреянов, и вот после этого стали они отходить от террора постепенно. А вот тут момент ключевой как раз годы 50 очень было жестко. Он до того дошел, что он не пускал рабочих, которые когда-то имели дело с террористами. Ну там старые рабочие, которые там помню Чайковцев, например, вот он никогда их не, просто не пускал уже на собрание. Ну, потому что считал, что они провали, это террорист. Я... Потому что считал, что он э, что, что, что, что провал еще больше, что будет еще. Да, его... а? Нет, а он не был за мирный путь, но дело в том, что я потом чуть позже скажу, вот сейчас, ну, а, э, перед глаголом, я как раз об этом скажу, что о чем это вот. Он, э, они считали, что как только ты нельзя давать повод арестовывать рабочих, давать повод арестовывать себя. Поэтому они старались Э, только книгами. Да? А он еще был такой очень крайний, он билетристику рабочих не давал читать, считал, что это там время, ну такой вот, таких людей я знаю тоже много. В общем, он крайний был. Но вот, как всегда, с такими людьми э, рабочие у него были замечательны. Что касается интеллигенции, то в были абсолютно экзальтированы сумасшедшие бабы. Когда они решили провести первое собрание, они поехали э, куда-то там на пригородную поезд в сторону Сувалова, деревню с замечательным названием, то ли Западуха, то ли Заманиха. В общем, одна из э, барышень с очень плохим зрением привела за собой хвост, они выпрыгнули из поезда. Ну, в общем, как бы полиция сочла собрание состоявшимся, всех арестовали. Он был сослан в Ярослав, что здесь часто, в Рентровке здесь часто бывало. Потом он, он погиб, эм, он потом был союзным деятелем на Урале и погиб его во время за ареста Халкянского открыл. Ну и теперь как бы дальше там группа там, Болгарина, Благоева тоже группа. Благоев, он потом был видным деятелем болгарского социалистического движения, как только его выставили. У них тоже была группа рабочая. Вот в то время из-за постоянных арестов э, часто группа вообще часто вот группа создается, три месяца все арестованы. Э, многие вообще говорили, мы не можем э, рабочих направлять на э, какую-то там забастовочную борьбу. Потому что вы просто отправляете рабочих в тюрьму. Ничего больше, потому что и тоже влияние было народников, потому что народники, они как говорили, никакое специфическое рабочее движение невозможно. Невозможно никакое специфическое рабочее движение, потому что в стране жуткая значит, тирания, как только рабочие выходят, значит, вставать, тут же убивают, тут же, значит, сажают, отправляют Какая, какая, какой профсоюз, какой вообще, какой день может быть? Можно было прийти что агитацию бунту, ну, восстание. Либо, как это замолот мне землю, да? То есть мы можем отойти теории, работать в провинции и готовить Левский собор, то есть это как легально. А вот никакого среднего пути нет, никакого рода движения Поэтому кружки эти, они на самом деле были весьма изолированы. Ну, благо, Парагой тоже довольно арестовано. И вот первое, мы, сказать, подходим к э, ветви, с которой непосредственно можно вести уже группу борьбы за освобождение рабочего класса, это э, группа Брусникова. Э, Брусник, он сам студент филологического института был. В филологическом институте были два раза большие волнения. Это э, в в 1987 году были волнения в университете, они перекинулись на технологический. В 90 году были большие волнения в технологическом институте, они закончились э, баррикадами, студенты забаррикадировались, там все выломали, всех арестовали, кучу народу отправили солдаты. Э, например, одного из активных членов группы э, Брусова крас, Пошли два брата крас, вот старший и младший, они вот. И э, младший, он поучаствовал и в других важных труда, а старший, он не солдат. Пошел, и, значит, до революции пятого -го года болтался роль определяющий, прапорщиком, э, много разницы еще. Э, эта группа первая столкнулись с тем, что рабочие хотели в политику, хотели участвовать в политике. надо сказать, что годы были очень тяжелые. То есть, годы были тяжелые. То есть, например, ну, вот, политическая, единственные политические манифестации были в там умер, э, умер э, Чернышевский, там его хоронили, там было там пять рабочих. Потом, значит, умер Салтыков, там примерно то же самое. А вот в этот момент как раз болел Шелгунов. И э, рабочие, конечно, мы тоже хотим как-то вот адрес написать, письмо отнести. Мы они отнесли письмо, и, э, ну, он умер там, он тоже был там, восторженный. Потом он умер быстро. И э, эм, рабочий мы хотим участвовать в Калифурсане. И все были в ужасе, потому что все сразу представляют, что все это, значит, массовые аресты, все, все организации будут уничтожены. Э, к тому же еще был будний день, как это говорили, табельный день. Э, ну, рабочие не могли уйти. Но все равно пришло порядка 100 человек, они шли на манифестацию, на следующий день массовые аресты. В общем, все как это, все как положено. Э, потом, э, ну, рабочие, они вот как бы вот первый опыт выхода на улицу, он на самом деле очень воодушевил всех рабочих. Ну, рабочих в первую очередь это, конечно, Кача, Качи, Нарвы, потом он съездил, потом в Иваново, к сожалению, наши трагические враги, его насалки разорвали казаки, чернокопцы, буквально на части во время вот этого первого заседания Совета. Федор, Федор Романович Иванов, и э, вот он, э, он первым был не главный главарь. И он э, говорил, что надо, но ну, мы хотим участвовать. И как раз тогда было постановление Конгресса Интернационала от 1 мая. И решили сделать Майор. Э, ну, там, на Крестовский, съездили, потом решили на Дудингов. Первый раз получилось. Молот, пальцы пришли, э, опушка, э, Афанасьев выступал блестяще, значит как бы разошли, потом даже выйти сходить. Первая маевка удалась, первая, потом Первая, и, по-моему, по, по 92 уже как бы уже бежали. То есть, и э, это движение, оно на самом стало вот таким вот значимым э, после, э, как это положено, после, значит, первой маевки опять последовала волна арестов, а, но э, группа, ну, история группы кончилась не так, а на самом деле более прозаически. А, дело в том, что Брусник кончил филологический институт, работы не нашел, уехал в Москву с Афанасьевым, где они и провалились. Но ну, не здесь. А здесь осталось совсем мало людей. Остался инженер э, Радченко, старший из братьев Радченко, он ну, и родился на году, и так. Вот это вот его э, дом номер 12, вот здесь, вот в этом доме, он э, жил э, на протяжении многих лет, и потом мы еще по второму по второй квартире перейдем. Дело в том, что э, общество было очень сословным. И в этом сословном обществе инженер, он на... уже был фигурой, которую просто так не арестовывал. Он находился под негласным надзором полиции. Ну, ему, конечно, было очень трудно. Но э, он не, не арестовывался здесь э, ни разу, ну, ни разу, ну, то есть он задерживали несколько Поэтому он как бы ядром этой группы. Он был потом делегатом первого съезда РСДР. А, он приехал... Да. Абсолютно. Абсолютно. Он приехал сюда в слезах и сказал, ну, у него все там что, свет, свет, он заплакал и сказал, всех арестовал. А, вот, но это было позже, до этого мы не дойдем, это не сегодня. Вот. На самом Эта группа, она тоже Афанасьев не был теперь, но был другой рабочий, Шелгунов, э, тоже пожилой рабочий, читал очень много, у него глаза болели постоянно. Он работал э, на Балтийском заводе, а потом, когда образовалась школа и организационное ядро э, на обои, на Семениковском заводе, на, на, на, на, на, на, я долго думал, там проводить или здесь. А потом решил, что ну, об Обуховской обороне рассказывать не буду сегодня, а возникает вопрос, приехать на, это, на, на пролетарскую или рассказать об Обуховской обороне, это уже заграть. Поэтому, думаю, пойду по традиционному, консервативному пути, пойду по домовской Караченко. Вот, не пойду, значит, а потом как-нибудь э, там тоже. И они сосредоточились на Шугунова и за Бабушкина, потому что э, ну, Кахиса, он э, рассказывал, Кахиса, это один потом лидер экономист, молодых или обезьян, а, он рассказывал, что он говорит, я прихожу на собрание, ну все рабочие как рабочие, остается а один приказчик. Я сразу заподозрил, длинные волосы, чисто одет, руки чистые. Я сразу, говорю: заподозрил, что что-то тут не то. На самом деле, это был просто молодой, квалифицированный рабочий, просто зарабатывал. Это был бабушка. <laughs> Вот, знаменитый потом вот. Ну, они, э, эм, и семья на заводе, у них дела вообще, у них там, из того, что стрижку, э, э, там, э, тетка, потом эм, э, Крупская преподавала, еще несколько женщин, которые, ну, еще несколько, вообще все на самом деле. Э, это агенты Пыска, да, он вот очень многие откуда. Обуховского, а они вели там работу, вот еще около этой школы. Там тоже было все сложно. Во-первых, в эту школу пришло много рабочих, которые меньше хотели. Просто для того, чтобы как бы принять участие. А надо сказать, что там было тоже очень строго, например, одну учительницу уволили за то, что она обучала э, драгам. Драгам было нельзя, можно было складывать и считать, делить и умножать. Значит, э, но тем не менее куча рабочих, она приходила сюда для того, чтобы участвовать. Этот, между прочим, капиталист, он не Викентьев, но что-то около того, который создал эту школу, когда были знаменитые тачки, когда люди в коже, если даже что год, он зачаровался в школы и стал строить народ народный Вот. Но э, все уже было сделано. И э, когда Ленин в 93 приехал сюда, он э, поселился там на Казачьем, потом вот на Охте были, жил классно, там, это, там нечего смотреть, там, знаете, это где э, на берегу, там э, эти дома, они во время войны все были сожжены, они были деревянные. Там просто ни, одного, ни одной из квартир класса не сохранилось. Как Он там работал на Охте, там был. И там как раз Ленин впервые, он продемонстрировал себя, он приехал, а Красин, младший брат Красин, он выступал с окладом орыжия ну, механистически, так что вот рынок должен сам развиваться. А Ленин, значит, пришел и говорит, капитализм делает свою работу сам, наша задача поднять рабочий класс. Вот. Ну, это, конечно, все как бы так, он действительно э, очень был. И, например, Ленин, когда он присоединился к э, борьбы, да, он первая у него была важная позиция, он то, что он э, ну, до этого там, например, вот они собираются, да, интеллигент, ну, там, как капиталы читают. Потом они, например, говорят, вот давайте обсудим народные школы, народное образование. А я говорит: говорю, я не хочу обсуждать народные школы, я хочу, значит, обсуждать агитацию рабочего класса. Ну, примерно так. Но на самом деле, конечно, это все как бы понимали, что это надо делать, все боялись, потому что арест постоянно, невозможно. Поворот этот, он на самом деле долгое время назывался, ну, может быть, он с связан, но он назывался он Виленским, потому что Марта, он был выслан из Питера, и был, побывал в Вильно. И в Вильно бунт он стоял на более высокой стадии организационного и политического развития, чем российская социал-демократия. Идеи немецкой социал-демократии, они гораздо быстрее проникали в Литву, в Польшу, чем сюда. И там, ну и полицейский режим там выходит. А Финляндия? Финляндия, да, но Финляндия, она не была таким индустриальным. Э, ну, там как бы другая традиция. Но в данном случае мы, там тоже была большая сталкерократическая традиция, но я бы отнес ее все-таки к, может быть, э, к 90-м годам. Кусинину там. А, э, но, эм, но сейчас мы говорим как раз вот о, о Вильском повороте. И когда Кремер и эм, Марков возвращаются сюда, они возвращаются с брошюрой, как написали, об агитации. И о названии все говорит. Это на самом деле мысли, которые пытался донести вот этот Плеханов. Плеханов говорит, «Э, маленькая группа может заниматься пропагандой, но в этом нет никакого смысла. Смысл, кстати, в агитации широких кругов рабочих. Ну, вообще была реакция там очень а, есть резко. Например, бабушкин категорически выступил против. Он сказал, ну вы что, нас всех посадят, это как бы невозможно. Тем не менее, они значит, стали думать, что делать эм, э, листов. Значит, бабушка, написали четыре листовки для рабочих свиданий после завода, еще таких Бабушки Бабушкин понес на завод, две, значит, там нашли этажа, две, значит, рабочих свидания это первое, доктор. Потом, а потом э, там была большая что Мучин, Семяников, что там было. Ну из-за того, что к Новому году э, не заплатили аванс. Когда тоже деньги рабочим забывали заплатить аванс. Вот. Ну и была большая буча, они били, так это забастовка была классическая разбастовка. Крушили там какую-то контору, разбили, полиция. Потом следующий этап, он состоит работ, мы дадут на фабрике э, Кортмана. Это было э, уже летом. И э, это шерстяная фабрика, она расположена на противоположном берегу Невы, напротив Августовской, на, на, на правом берегу. И э, там были ужасные условия, вот эти вот 7 рублей в месяц, которые сокращались там, плюс кризис, там, все время они пытались стоять зарплату. В это время, в результате Морозовской стачки 85 -го года уже был такой наш штраф, то есть штраф уже нельзя было произвольно, они там придумали такую вещь, они ввели два тарифа, и вместо того, чтобы брать штраф, рабочие переводили на, на, на тариф. И там была тоже стихийная стачка, и потом э, большая ряд листовок, Ленин писал тоже не листовку, очень подробно и детально, там все, она, ну я просто образец. А, они участвовали активно в этой стачке, в этом уже 95 год. И вот здесь вот получилось, после как раз приезда Маркова, они собрались, собирались несколько раз. Ну, несколько раз, один раз здесь. А это раньше жилой дом был? Да, это был раньше жилой дом. Но он не выглядел совершенно как жилой дом. Не а, знаю, написано выглядит санитарная Да, но, э, но стулья назад, больше стали назад, это был жилой дом. <laughs> Вот. И, э, значит, э, он... Э, да, и они обсуждали этот вопрос несколько раз. И вот здесь э, группа решает выпустить газету «Рабочее дело». Э, первый номер, он был большей частью написан Лениным, это было обращение к русским рабочим, это была статья «О чем думают наши министры», это был некролог Энгельсу и корреспонденция о забастовках в Ярославле, Э, и еще где-то. Э, большая часть материалов этого номера была утрачена полиции. Э, и надо сказать, что группа была почти полностью арестована, как только номер газеты был готов к печати. Ну, не было, не является утраченным полностью. Но ну, это в основном был сборник проблем, посвященным рабочим редакционным материалам. То есть вот, вот это было уже не пропагандистский брошюры, а агитационный материал для рабочих. Ну и тут вот этот момент, собственно, и арестовали. Кстати, Леш, а сколько вот э, в это время в Питере примерно действовало вообще кружков? Ты бы кружках было за 10? Да, рабочих. А, ну, а, не, а интеллигенции? Ну, сложно сказать, потому что когда мы говорим о студентах, о рабочих, то большая часть кружков была социал-демократических. Что же касается студентов, то большинство кружков было народнических и э, их считать как бы, я их, например, <laughs> никогда не считал. Не, ну просто, просто а, интересно, говорит, что постоянно ссылали, ссылали, не интересно, ну ссылали, а откуда тогда новые? Новые появлялись прусики. Ну и потом, например, кто-то вот, кто-то улучшил этот конспирации, например, Карелина, она э, сняла квартиру в доме, где в основном были борды. Она была молодая девчонка, и как бы Э, на эту конспиративную квартиру много ли там три года все ходили, и ну, все, никто не пока, да, никто никого никто не подозревал. Дворники никого ни в чем не подозревали. Вот. В целом, конечно, вот она как раз работала, по-моему, на русско-американской резиновой, то есть на ну, вот, она там, в ее воспоминаниях как раз отражено, как она бедно жила, и потом ее сослали, она в Сумах вела работу, в Сумах ее тоже э, хочу в тюрьму, где она была единственной женщиной заключенной. Там она тоже рассказывает, жуть какая-то в тюрьме, когда наши заключенные сказали, копали, э, э, ну, забыли заплатить за могилы, а сказали заплатить за то, что они копали могилы, они восстали, и в начале тюрьмы там уже натравил они друг друга, и он загрыз был заключен. Но, ну это ладно, я отвлекся. А, но сам по себе 96 год, он, э, как, 95 год, когда они арестованы, Ленин он если за этим исключением, мы как бы, вот куда нас там пройдем, я думаю, все-таки у нас экскурсия. <laughs> Посмотрим, там есть такое место, где он он из окна, там было такое место, он, когда, он, когда выводили гулять в коридорах, было одно место, где он мог видеть кусок асфальта. И туда обычно приходила Крупская, она, она кстати, все время жила в этом районе тоже, постоянно, она там училась в гимназии, потом там квартира ее есть царь, ну, там Ленин жил тоже. Вот. Группа продолжала работу, это 96 год, и в 96 году фактически лидером группы стал Дан. А, э, Марс Ленин, Дан. И в этот момент, 23 э, мая, начинается так называемая летняя скачка или коронационная тачка. То есть а, это 30 тысяч качей э, а, Петербурге доставал. Ну, часто считается, вот знаете, как говорят, Петербург город э, про индустриальное строение, какие тут качи. Тем не менее, в городе было более 30 э, ткацких фабрик, и работало там только доставало. 30 тысяч человек, работало. Стачка как раз и началась там, где вели работу, вели работу, вел борьбу, работу с борьбой с на Нарской стороне, ну, сначала вот на Невск, потом перекинут на Обводный канал, потом на Нарскую, потом на Новоосетскую, Петроградскую и сюда. Э, была абсолютно, ну давайте пойдем потихоньку, а, была, э, может быть, так пойдем, там, не знаю, есть проход интересный. Ну, пойдем куда-нибудь? Значит, э, да, тогда мы поговорим, выключим, проект перейдем дальше. Летом была стачка. Ну, условия были такие, против 14-часового рабочего дня. Значит, работали с 6 утра до 8 вечера. Требование было с э, 6 до 6. Фактически сочтут из-за того, что э, государь Николай II имел желание короноваться, а потом короновался, заводы не работали, по сути, был праздник. Рабочим, естественно, ни хрена не платят. рабочие восстали, значит, требовали деньги значит, э, за эти И вот, причем а, 30 а, тысяч рабочих участвовало в стаче, тысяча рабочих было арестовано. По э, квартирам рабочих, по рабочим районам ходили рули казаки, вытаскивали рабочих и силы тащили на завод. Э, в топках э, котельных заводских жгли мусор для того, чтобы из, из э, труб полдыма казалось, что они работают. В цехах дворники с метлами изображали, значит, тени рабочих, зарплаты не работали. Крестьяне сделали. И что, а. завод рабочих. Рабочие шли, да, э, Союз развязал большую э, компанию в это время, листовки массово, собрали деньги. Ну как там, сначала 30 рублей собрали, 50 ну, рублей собрали. Ну какие-то деньги, в интеллигенцию ходили, собирали деньги, распространяли листовки на завод. Рабочие шли от одного завода к другому и снимали, то есть э, стоящие работы, была традиция такая. Собирались десятки, сотни, сотни рабочих, включая там детей рабочих, женщин, там, с грудными детьми. Они шли к заводу, кидали камни в э, стекла, для того, чтобы рабочие выходили, завод вставал. Э, всю эту площадь окружали полицейские, их всех, значит, хватали, тащили в какой-нибудь полицейский участок, убивали их полностью. Тысячи рабочих было арестовано рабочие, постующие, они не хотели, хотели что-то делать, они выходили в поля, в то время вокруг города было много полей, и значит там вели беседы на, на, на улице, на это, на тему. Э, Полиция, наказать, значит, нагайками скакали, их разгоняли. Они один раз провели одно собрание на взморе. Тогда, значит, генерал-полицмейстер э, Петербурга заявил, что на взморе происходит торги и поэтому горожане не могут причаливать на лодках э, к морю. Она, кстати, я пропустил, я э, пропустил вторую мою, она была на Петровском острове. И там, значит, охранник этого острова, сторож острова, там были какие-то покосы, или что то их заметил, вызвал полицию, знал. Они отчалили от берега, ну как бы отчалили, и э, полицейские с берега сквозь лягку что-то орали, значит, они рабочих показывали, Да? Вот. Э, ну вот, э, собственно говоря, если мы говорим о Шангунове, о бабушке, бабушка, например, тоже был уже арестован, э, эта забастовка, она имела религиозное влияние. Вот религиозное, ну, ну, как и была вторая крупная забастовка в России после Морозовской станции. Но это была первая забастовка, которая была организована э, непосредственно при большом участии социал-демократов. И началась она там, где работал этот кружок Здесь был прямой результат агитации. И Э, это имело большое влияние. А английские трюд собирали деньги. Первый раз по шустой стачке. Они пришли только осенью, но, между прочим, в январе началась повторная стачка, январская стачка, тоже там же. И она на этот раз хватила уже и Семянниковский, то есть Невский, и Александровский, то есть Обуховский, и, э, и Путиловский, Черелческий заводы, уже металлист, она хватила, зимняя стачка не и она э, привела к тому, что в стране законом царя была учреждена 12-часовая рабочая день. 12-часовой рабочий день. Так же, как э, стачка Морозовская привела к изменению закона о штрафах, да, где были ограничены штрафы, ну, как бы, также и здесь она была успешна, в конечном счете, она привела к страшным рабочим э, Но имелся и другой побочный эффект. Побочный эффект состоял в том, что все э, лидеры, так ну, все старики, то есть это лысый, то есть лень, и все старики были арестованы. Э, остался только Рач, э, его жена. Э, в то же время было много молодых, э, молодых э, левых. И в первую очередь это надо, конечно, назвать Капкарева. Э, он был э, медиком, учился потом был студентом, академией. И э, у него была группа, их называли обезьяны, э, была еще, э, э называли обезьяны, это была группа молодежи, и они очень тоже были воодушевлены, участвовали успешными вот этими. Но в это время, я не говорил специально ничего о Плеханове, да, но в это время в Женеве происходит известный событие, известная драма, да, это, ну вы знаете, да, вы знаете лозунг Берштейн, да? что сказал Берштейн? Вообще, под каким лозунгом действовал в германском демократии Берштейн? Ревизия. Ну, все, все стояло. Вот это да, но лозунг у него был другой. Он сказал, свобода критики. Вот. Э, свобода критики. Значит, он говорил, что, ну, что значит, лидеры социал-демократии, они погрязли в пост, они высокомерны, не хотят, ничего не дело, это просто это, сетка какая-то, и надо критиковать, и это значит будет. Это. Вот, это было, ну а Плеханов, он тоже был абсолютно таким, это он был померенный, умный, померный, плюс очень плохой организатор. <laughs> Все это ему было предъявлено Прокоповичем, все там другими. И он был, молодежь очень как бы отвернулась от него, молодежь волны физики Все это отразилось на России тоже. И здесь Касистов, он, ой, Кахтарев, и э, молодые, они начинают склоняться в сторону экономии. То есть отказа от политической, э, политической э, борьбы э, в пользу борьбы чисто экономической, борьбы профсоюза. И вот мы перейдем к следующему дому, где как раз и будет... Э, там как раз где и происходила знаменитая полемика Ленина с э, Тахтаревым по этому поводу. Э, предварительного заключения, куда мы еще нашли, Ленин занимался э, теоретической работой. Весь 96 год он э, провел в тюрьме в Каменном, А потом его в 97 февраля 97 -го года его на три дня выпустили. Ему разрешили, он подал ходатайство, ему разрешили ехать в Сибирь не, э, не в, в э, Столыпине, а э, ну, с так называемым проходным листом, то есть самостоятельно ответственным. И у него было три дня для того, чтобы встретиться с товарищами. Они все тут были, и всех <laughs> Мартова, Мартов был, ну, был Рашин, который не был арестован. Была, ну, тех, кто задержали в 95 году, их очень как раз подошла уезжать в Сибирь. Это было решение суда. Эм, он не был административно сильным, он был с сослом к суда. Это было, да, нельзя было бежать, предполагалось каторгу. И э, плюс к этому ссылка была довольно тяжелая, удаленная работа. Рабочих. рабочих, а? Да. да. Например, рабочих административно ссылали куда-нибудь в Днепропетровск. Без, ну просто административно, без решения суда. И вот он пришел, сказал, очень здорово, где Караченко жил в этот момент, и, э, и пообалдел. А почему же Ленина, или как лысый, или старик, почему он обалдел? Пока старики были в тюрьме, молодежь захватила решающие ру позиции в Союзе борьбы, которые они постепенно Союз борьбы освобождения рабочего класса сохранили просто до Союза борьбы. Значит, э, в первую очередь э, Тахтерев. В первую очередь Тахтерев. И он, э, он ну, здесь был, и у них была грандиозная спор, спор был э, Тахтерев. Он э, занял такую, занял позицию, он был, стал экономиком, ну, молодые, молодые так называемые. Они стали на позиции экономиков, они стали говорить, ну, вот, э, э, да, а они не были членами группы. Они вошли в группу во время забастовки лета 96 -го года. Когда действительно на фоне мощного завостовочного движения была тенденция к объединению всех групп, как это часто бывает. Вот, они объединились, потом данные и Крупскую там арестовали, получилось, что они стали большинством этой группы. Ключевой вопрос, э, который, вокруг которого шел спор здесь, он был такой. можем, должны ли члены Центрального э, Совета рабочих кружков быть автоматически членами Совета, Союза борьбы за освобождение рабочего класса? Австрию говорит, конечно, должны. Это выборные руководители э, рабочих Санкт-Петербурга. Почему они не должны быть членами рабочей партии? Ленин говорил, что Союз борьбы – это политическая организация, ставя вещи определенные политические цели. Быть в ней может только тот, кто согласен с политическими целями и задачами. Недостаточно быть рабочим активистом для того, чтобы вступить в Союз борьбы. Вот э, в этом на самом деле корень разногласий с экономистами. Экономисты э, измотанные вот этой вот постоянной, э, постоянными арестами, они склонялись в сторону легальной работы, в сторону оппортунизма. Так же, как и одновременно э, народники после вот этих грандиозных арестов, процесс 81, процесс 83, после провала группы Александрова, первой группы, которая стала активно работать с рабочими, тоже массовой типографии, они после этого тоже уходят по работу в земство, то есть в легальную работу. Ну, это все. легальную работу. А, и вот здесь тоже появляется мощное крыло, направленное на, ну, нелегальную, эта работа не была легальной. Профсоюзная работа, профсоюзы были запрещены в эти годы. Эта работа не была легальной. Но ну, я хочу привести простой пример. Тут же Кахтарев э, пробовал на свободе, ну, за исключением двух или трех месяцев, вплоть до 99 э, -го года, по-моему. Что э, намного, ну, много, во много-много раз превышает время прохождения свободы любого другого активиста. Ну, он, э, э, как бы, он действительно был реальный активист, это не Раченко, это человек, который постоянно работал с рабочими, ходил на заводы. Тем не менее, с точки зрения царизма, это было, ну, более приемлемо, скажем. Да, значит, это было более приемлемая, более приемлемая вещь. То есть вот... А, ну, да. А чем они конкретно? То есть они занимаются э, организацией экономической борьбы? Там... Ну, они говорили, что сейчас вопрос о политической борьбе власти председателя все равно не актуален. Необходимо организовывать работу. Теоретики всех достали. Теоретики непрерывно спорят, колются, у них постоянно конфликты. Это все не нужно. Нужно работать с рабочим движением, нужно организовывать рабочих, организовывать рабочих рабочие союзы, классовые взаимопомощи на а. забастовку. То есть, как бы, вот, э, линия очень простая. Это, между прочим, и сейчас говорит при нем. Да? Ну. <laughs> То же самое, да? Вот это вот и есть экономизм, на самом деле. Ну, вопрос. Ну, он тоже против, как бы, он тоже считает, что простой выйдем и так. Политическая, ну, ну надо организовывать ну, работу. Ну, может. Но ну, он и не считает себя политическим, он Ну вот, и они тоже не претендовали на то, чтобы быть политической партией. А, то есть они... Ну как, они... Ну, а он, они тоже, они тоже вступили в Союз борьбы за освоение рабочего класса, потом вступили в российскую у них были делегаты на первом съезде, у них были делегаты на втором съезде, они не были против, ну так вот, они не были такого зависимым, такого ликвидаторами, они не были ликвидаторами, там, как это было в шестом году, нет. Но они просто считали, что вот эта политическая вся идеологическая борьба, она лишняя, лишняя что это помешает, что необходимо организовывать рабочих, что ну, как бы, да, в основном экономика, ну как, они, как они организуются? Как же они за экономических А потом, а может А потом, быть... когда создадут предпосылки в России для ну, как, рабочий класс станет массово, а их массовая рабочая партия. После этого станет... Ну, а? Туда около теории двух стадий, сначала рабочий класс... Ну, Нет, это, ну, это, да, это марксовская теория, ну, ну, конечно. Марк говорил 50, потом ну и Марк, да, они говорили, не помню, Пихар, говорили, кто там говорил, 50 лет нужно рабочему классу в России для того, чтобы создать ситуацию. Ну вот, то есть экономисты, вот они на самом деле отсюда примерно и как бы и исходили. А, ну, там, конечно, было, было много была работа, газета «Рабочая мысль», да, вокруг которой была определенная теория, ну и на самом деле, если мы возьмем работу Ленина «Что делать», да, то ее лучше прочитать и ну, э, на самом деле, лучше говорить о теоретической борьбе с экономизмом в специальном семинаре. Ну, после того, как, как бы назвать семинар «Что делать?». Потому что это, да, там как бы подробно рассмотрены все, как бы, я просто сейчас не хочу на самом деле. Немного другой у нас жанр. Э, просто я хочу сказать, вот отсюда, вот отсюда на самом деле он, э, убыл сухо, и убыл очень неприятно. Чувство, как бы, что э, действительно, действительно, когда он приехал из ссылки, э, э, старики проиграли борьбу, проиграли борьбу за союз борьбы. И э, Ленин уже в Пскове, куда он вынужден ехать, он разрабатывает концепцию рабочей газеты, концепцию ИСКО, э, как, как политического органа, да, коллективного организатора, пропагандиста и агитатора, который должен организовать рабочий класс России в политическую партию. Но и вот, вот в этом доме, в 90-м, он впервые рассказывает об этом, приехав из Пскова членом, э, ну, членом Союза борьбы, который в этот момент находится в свободе, немногочисленным, то есть уже. Ну все, как бы на этом, э, да. Э, я более-менее сказал то, что хотел. А, я еще как бы надул. То есть мы пойдем, я еще что-нибудь там расскажу, но уже э, мне не хронометрически, просто какие-нибудь истории из тех лет э, могу рассказать. А в прошлый раз, я помню, длиннее было. Нет, дело в том, что я как бы... Я, я, я объясню, в чем дело. Дело в том, что я на этот раз вверх пошел дождь. <laughs> Во-вторых, во-вторых, я специально в этом обращении не коснулся пятого года, когда здесь были грандиозные события. Вот мы прошли по улице, по которой шел Ленин в 17 году. Мы прошли через площадь, где два раза расстреливались рабочие демонстрации в пятом и в шестом году, да? Ну, много, как бы много в пятом году, и два раза в в январе и в октябре. Э, ну и много тут как бы мест, э, ну, как бы не. Но я дело в том, что решил, Э, для того, чтобы лучше говоря, откладывал говорить хронологически, то какой-то эпохи. И поэтому я пропустил как бы другие эпохи. Но, тем не менее, вот э, мой план был почти, да, и...